Gambiarra é reinventar, é pegar uma coisa que é usada de, de uma forma tradicional e usar aquilo de uma outra forma, do jeito que ninguém imaginaria. É tipo, não só uma, uma coisa que eu emendei aqui, mas tipo uma arte, um, um pensamento, uma cultura de que tudo pode ser reaproveitado e reutilizado, entendeu? 12 jovens e mais uma série de outros participantes que vieram conversar com esses jovens para trazer a dimensão mesmo da pluralidade, não só da gambiarra e da tecnologia, mas também da favela e dos territórios populares que compõem a cidade. A gente sabe que todo o material que é descartado lá no, no centro da cidade, ele vai parar em algum outro lugar. E então a gente começou a pensar na se seria possível usar essa matéria-prima que está aqui acumulada em algum canto para fazer alguma coisa nova a partir dela. Ou seja, ir atrás do resíduo eletrônico, né, do lixo eletrônico, para tentar ressignificar essa matéria-prima toda. Então a ideia é que a gente pare de olhar a tecnologia como algo que vem pronto para a gente consumir e passa também a olhar como algo que a gente possa criar, construir para atender as nossas necessidades, os nossos desejos ou porque, enfim, você quer criar uma coisa diferente com aquilo que eu achei fantástico é você pegar esse lixo, pegar esse material e transformar em uma peça de arte ou outra coisa que possa ser utilizável. O Gambiarra Favela Tech está acontecendo aqui no Galpão Bela Maré, que existe desde 2011 como um espaço de experimentação estética na favela. Agora a gente tem uma salinha aqui nos fundos do galpão, chamado Bela Lab, onde a gente pretende deixar aberto para que jovens de todas as comunidades, de todas as favelas do Rio de Janeiro consigam se apropriar e começar a discutir um pouco mais, através de workshops, debates e palestras, a dimensão política e prática das tecnologias. três informações seriam importantes e imprescindíveis que eles tivessem. A primeira seria uma consciência ambiental. O segundo ponto que a gente achou que era muito importante colocar era vamos perder o medo das caixas pretas. A gente tem uma série de caixinhas pretas que tem infinitos componentes ali dentro e se você não tem a, a, ah, o conhecimento do que são aquelas pecinhas, você não você vai sempre ter medo daquilo. E para juntar, acho que para dar cola nessas, nesses dois elementos, a gente usa uma palavra que é o civilismo, né, que é basicamente a, a ciência de se virar. Na verdade é um processo mesmo de compor, né, de fazer coisas. Eu acho que você junta um pedaço daqui, um pouco dali, um pouco daquilo e você termina criando alguma coisa. acho que a partir dessa oficina eu comecei a pensar a gambiarra muito, de uma forma muito mais ampla. Né? Acho que o Gambiarra Favela Tech é muito mais o início de uma discussão, de um processo, é, do que uma finalização ou uma resposta a alguma coisa, assim.